hi nama saya Nana from Seremban so actually I dah follow Denny ni dah bertahun-tahun daripada I duduk KL sampai I dah balik ke Seremban but now hari ni uh, I datang jumpa Denny self nak suruh dia cantikkan rambut I okay so we will see how it goes ni dah hasilnya hasil sentuhan jemari Danny eh. Ha okey. So tadi rambut ai nipis sikit sangat. So dah ai dah buat extension ha, dan juga color. So dengan hasil macam ni tak ada bintang terlalu banyak bintang-bintang nak bagi kat Danny. Thank you Danny. Hmm.